Ich bin noch nicht geschminkt, also ich meine, ich bin noch nass. Ich bin nicht traurig, also wird schon. Boah, das ist I'm not a stranger